Hello，大家好，我在这边会向大家介绍一个超值又赚钱的商机。我会向大家简单详细介绍一下我们的计划，大家要留心听哦。现在社会什么生意最赚钱？麦当劳、KFC 等等饮食业，还有 Tesco、j e s c o 等超级市场，他们为什么会赚钱？因为他们售卖的都是生活必需品。手机也是必需品，对不对？谁没有用手机？ 我们现在的电信公司，比如 Twin Talk，在二零一五年第一季度就已经赚了五亿营业额，所以大家都应该明白，我们这个计划的市场是非常庞大的。我们每个月进电话钱，我们有得到什么吗？现在社会什么都在涨价，谁不想多一份收入呢？对吗？我们的电话卡可以帮你增加收入，而且没有任何的烦恼，也不需要更换现在的工作。 只要你是手机用户，年满十二岁就可以做我们这个生意。这个生意也帮我们很多人得到了五位数、六位数的收入。我们这个生意是 N 的 Twin Talk 和 c e l 控大集团大公司，所以绝对是可靠的。这个计划叫做 t u r n Excel，是一个与众不同的计划。加入我们后，你可以用回你的旧号码，不需要换号码那么麻烦。你也可以选新号码。 在我们的网站可以输入你喜欢的号码，每次你进钱都会累积积分，这个积分可以换免费的通话时间、免费的 AI AI 机票、Turn Hotel，还可以换智能电话、换 Power b a n d 换演唱会门票和很多东西。而且每次你进三十都会送你一 GB 的 data，进五十送你二十，每月充值五十就可以获得高达一百 K 的个人意外保险。 其他的电话卡可以给你这些吗？没有吧。最重要的是，我们这个积分和进钱送钱都是没有过期的，很棒吧？可以说，几乎有卖 Top Up 的店都有卖，有易配的地方、Seven Eleven、油站、超市等等。如果你有 Online Banking，都可以买到 Twin Talk 的 Top Up，很简单也很方便的。据统计，现在使用预付费的用户，就是陪 a 的用户数量。 高于后付费，也就是 POS Pay 的用户数量四倍之多，可想而知我们的市场是有多大。下面我就给大家讲解一下我们 To Excel 的主要收入是怎样的。第一，就是我们介绍一位用户就可以获得二十块，这个是介绍奖金。第二，就是我们的 Top Up 抽佣，比如说我介绍 A，A 介绍 B，B 介绍 C，如果我自己本身 Top Up 在二十到六十块之间。 我可以赚取 A 充值的百分之六，我也可以赚取 B 充值的百分之三，我也可以赚取 C 充值的百分之十一。如果我自己本身的 top up 是在六十块以上，我可以赚取 A 充值的百分之十，我也可以赚取 B 充值的百分之三，我也可以赚取 C 充值的百分之十三。你找的人就是你的 level one，你的 level one 找的人就是你的 level two，你 level two 找的人就是你的 level 三。 你的工作只是要找更多的 level one，你的下线他们加入也是为了要赚钱才加入的，所以他们自动会去找下线，他们找到的人你都有的赚。组织越大，你赚的加额佣金就越多。不管他们去哪里进电话钱都好，公司都会算佣金给你。这个就是我们的长久收入，只要他们还用着我们介绍的电话卡一天，每次他们加额，我们都会有收入。 我们这个生意所提供的是必需品，全部人都要用手机，对不对？而且我们也不像其他公司，我们是没有限制每个月要介绍多少人，也没有限制每个月要卖多少产品。就算你介绍不到人，你一样可以赚自己进钱的百分之三的抽佣。你说是不是很好很棒呢？我们不仅可以介绍给亲戚朋友，我们还可以介绍给全马来西亚三千多万的手机用户。 连外国人都可以做，只要有 passport 号码就可以了。如果你自己本身不是很厉害，介绍人都没有关系，你可以用我们的这个计划，因为我们的卡有很多好处，别的台都找不到的。如果你有心赚钱，欢迎你来询问我，我会教你怎么介绍人，怎么宣传。谢谢。